Mursa, sibat. Bayar kamu. Mursa, sibat. Anak siapa ni? <laughs> ah, doktor. Sepatut rasa ni kot. Sini apa hal lah kau sini. Ada lubang ke belakang. Tak payah cerita. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan. cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, musikal lawak Superstar 3 kali ini sudah memasuki minggu yang ke-8 cuy. Dan saya baru mereaksi yang minggu ke-7 ya. uh, yang tadinya saya mau gabung gitu ya minggu yang ketujuh dengan minggu yang kedelapan ternyata oh ternyata minggu yang kedelapan itu adalah dua persembahan gitu ya jadi saya nggak bisa mereaksi dalam satu video ini tiga tiga ini cuy tiga video gitu dan saya buka Instagram ya saya buka Instagram dan melihat DM diam orang ternyata ada salah satu peserta yang banyak juga peminatnya. Nggak tahu banyak peminatnya karena tamu jemputannya ke atau gimana cuy. Yang mana persembahan dari Chili minggu ke-8 uh, eh, persembahan yang kedua ya. Yang spesial dari persembahan Chili yang kedua ini adalah tamu jemputannya cuy. Tamu jemputannya adalah Yopare. <laughs> Yopare. Gak tau penyebutannya seperti apa sih. Yopare, Yopare atau Yopare gitu ya. Oke, jadi seperti biasa saya akan buat dua video. Yang pertama, kita akan mereaksi persembahan Ubi di minggu yang ketujuh ya, di minggu yang ketujuh dengan persembahan dari Chili. Minggu yang kedelapan, persembahan yang kedua ya persembahan yang kedua nanti next ya setelah video ini nanti saya insya Allah akan buat lagi persembahan ubi pastinya ubi lah aja ya persembahan ubi yang minggu eh, minggu ke-8 persembahan satu dengan dua Jadi next lah cuy ya, next. Saya akan tetap saya akan buat cuy. Oke cuy, videonya udah siap. Dan saya sampaikan sekali lagi cuy kepada korang. Kalau ingin melihat original videonya, sekali lagi kalau ingin melihat original videonya, korang bisa tengok di Astro Gempa ya. Pastinya di Astro Gempa dan banyak juga di channel-channel YouTube yang lainnya cuy. Di sini saya sekedar mereaksi saja. Di sini saya benar-benar ingin mereaksi saja. Oke, okay. dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, tiga, dua, satu, boom. Oke. Okay. Minggu yang ketujuh ya. Dia jadi ini ya, kuli bangunan ya. Lagu apa? Lagu Titanic Kapal Titanic lalu <laughs> Wah Oh Isi ceritanya dia jadi ini Kuli Kuli bangunan gitu ya. Maksudnya pekerja bangunan Tapi dari negara India India Bangladesh Pokoknya eh, berbau India lah cuy ya Masuk Oke okay, masuk Cerita ini <laughs> berubah apa per pekerjaan apa tadi oh jadi sebutan di Malaysia beda ya Pe pekerjaan sih Asik. Asyik Dan dunia dapat ya Amatlah penting Asyik Tiba Hari ini tak mau kirja Hari ini duit gaji tak masuk Jangan kirja Kita birinti eh, kita birinti Bonok menyanyi, Pak. Dengan beberapa Jangan asyik duduk saja Asyik nama pulang Asyiknya Apa dia? lagu dari ini ya, Slam ya. Asik. Harmonis ya. wow. ya. Fasih yang nyanyi. Hmm. Ha? Hey. Engkau dah pandai nak melawan aku kan? Engkau orang jangan main-main eh, dengan aku eh. Aku tak bayar ke? Aku tak hidupkan permit ke? Pernah kantoi? Tak pernah. Bos kau kabel besar. Kau faham tak? Ha? Memang tak kantoi. Tapi, <laughs> tapi apa bulan gaji tak bayar? Anak bini makan apa? Bos. Ya. Pirmit tak hidup, It... kami semua takut. Ah, eh, takut. Kau jangan nak besar kepala eh. Mana? Kau kat negara aku tau. Jangan nak tunjuk kepala kau. Aku pijak kepala kau sendiri kau. Hey, ha? oh. Sudah pandai main senggugut. Ha? Eh, ha? apa? Apa? Se senggugut tu girlfriend kau. Ha? Ugut, ugut. So, apa? Sudah. Main senggugut apa sih? Yuk kita ulang di situ, Cik. Oh, sudah pandai main senggugut, ha? Hey. Ha? Apa? Senggugut, senggugut tu girlfriend kau. Ah, ugut, ugut. Suha, sudah pandai main ugut, ha? Ah. Ugut. Itu kau nak buat apa? Huh? Kau hey. nak buat apa dengan aku? Hey. Jangan takut, Mursyid. Sibat. <laughs> Berkabung. Mursyid. Huh? <laughs> Ini... Jadi... <laughs> Jadi Goku ya, film Goku gitu, Dragon Ball gitu. Apa tadi musibah? Macam gugut tu girlfriend kau. Ah, ya. yeah. ha? ugut, ugut. Suha, sudah pandai main ugut ah. Habis tu kau nak buat apa? Ha? Hey. nak buat apa dengan aku? Hey. Eh. Jangan takut, Mursyid. Mursyid. Bergabung. Jadi apa? Mursyid. Ha, Mursyid. Oh, bergabung. Habis tu nak buat apa? Kalau dah bergabung nak buat apa dengan aku? Eh, hey. Eh, yang dah kata terbuk ha? eh. nak buat apa? Sana kata. Kana perlu. Ya nak pada. Kana perlu. Kuro. Kana. Kuro. Tak kena pete. Challenge foto. Ay ay ay. Oi. Oh, teman ni dipanggil ceritanya. Oh. momennya dapat banget sih ya. Siapa? Oh, suara suara wanita. Eh, tanggaci. Kau ni buat buat tepai le. Apa punya kak? Hei, eh, yang nak kata, furu, furu. <laughs> Furu, furu. Itu kaya ngasal sih ya. Ah, ada berini kak? okay. saya bayar. Saya bayar, ah, janji ya. Janji satu satu call. Satu Siapa? Oh, orang hantar duit. Ah, ah, siapa? Orang hantar duit. Ah. Yang nak kata terbuk. Tak ada bertutih. Eh, ya, no, no, no. Kana tak. Wah, wah, wah, wah, wah. Yang nak bertutih. Eh, diam dah. <laughs> Diam eh. Di, di kipah ada kerja dia. Ayo. Eh? Di sini kena dia. Hah? Hei, hei, hei. Siapa call? Siapa you call? Ternyata Saya... orang India juga. Ayo. Ah. Ayo. Hei, hei, bang, bang, bang. Ah. Bang, bang. Yang ada pada. Pada. Ayo, pada. Gerak khas Siapa jut? Eh, tamu jemputan ini Okay guys Next pose, next pose Ayo Eh siapa tamu jemputan? Tapi pernah lihat ini legend kaya ini cuy? Ini, ini, ini, yang di atas ya. Aduh. Nah, wah bukan main letik je, ya. main. Bagus, bagus. Mak baru report mari dah sampai. Sol, sol, sol, mari sol. Hey, hey. itu suara dia. Pakai hey. suara sendiri. Pakai suara sendirilah. Oh, empat ya, empat hey. orang. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. hey, kenapa? Kenapa? Itu, itu, itu, itu, itu, itu. Kenapa? Hey. Pakai baju apa sudah kerja bagus oh. Exitnya. Ba baju uniform. Hey, eh, sudah lupa sama kawan-kawan ke? Oh. Eh, dia bukan Bangladesh macam kau. Dia memang polis. Kau hey. bos. <laughs> ternyata ternyata karena mukanya ini cih muka muka muka India muka Bangladesh gitu ya kita ulang dulu ya. ya ya ya baju uniform hey, sudah lupa sama kawan-kawan kah hey, dia bukan Bangladesh dia memang polis hey, hey, muka nampak sama muka nampak sama betul ya eh. aku tak kau gerak ah datang lima orang kau hey, ini empat sajalah eh hey, Kak Lina jangan nak berlakon kau pun gerak ah kan Oh, Kak Lina ah, gerak khas juga. Pengacara-pengacara. <laughs> Kau macam mana? Oh, Kak Lina gerak khas juga ya. Di, maksudnya Ini Ada di acara itu ya. Memang mengusuh kat negara kita tu. Apa lagi tangkap je dia tu. Jangan aduh. Eh. Cepat Datuk. Ah, Lain kali datanglah dia tu. Aduh. Aduh. Eh. Ah. Nabi ketawanya lucu. Lapor, yeah. Kita sudah laporan dulu. Oh. hey, kau cari siapa apa? Ada plot twistnya ya. Pijak Amina. Eh, mana? Pijak mana? Ah, ah. Eh, eh, janganlah macam ni. Jangan, jangan. Eh. Hey, kau cari siapa apa? Kau. You sudah pica, Amina. Ah, pica mana? Picha Amana. Ah, ah. hmm. Eh, eh janganlah macam ni. Picha Amina. Perumpamaan ada mengatikan bos. Uh. Lembu punya susu, tapi Sali dapat nama. Tapi Sali bola main. Sapi dapat nama. Ah. eh mursibat tolong. Eh, eh bukan mursibat. <laughs> Mursi sibat. Ah, tadi gabu. Tak ada, tak ada, tak ada. Balai cerita tu lah. Balai. Sapi. Aduh, Nabi. Berisi. Aduh. <laughs> Nabi. Mudah-mudahan ada ini komentarnya, Ji. gerak khas ya yang ditiru oleh Jamis asli gitu cuy Eh, enggak ada cuy. Oh, iya. Aduh sorry banget cuy ya untuk yang <laughs> untuk yang uh, minggu ketujuh ini nggak ada komentar. Saya nggak tahu dia dapat berapa bintang di sini cuy. Kurang bisa komentar yang sudah tengok cuy ya. Kurang bisa komentar biar saya bisa tahu juga gitu cuy ya. Saya pikir tadi ada cuy. Aduh. Jatuh ya, saya ambil dari mana video ini ya? Mungkin original langsung dari ini cuy ya. Kalau nggak salah ya langsung saya ambil dari Astro Gempa gitu cuy. Oke, persembahan yang kedua kita akan melihat persembahan dari Chili ya, Chili. Tiga, dua, satu. Tolonglah. Ah. Aduh, hancur nanti. Jujur je ya sebenarnya uh, selama saya meredaksi Ubi, saya selalu melihat peserta-peserta yang lain cuy. Ya walaupun nggak ada yang request peserta yang lain, saya tetap tengok gitu ya karena saya juga ingin belajar jadi juri gitu ya, ingin menilai masing-masing pes- eh, apa namanya persembahan mereka cuy. Dan saya di- saya sudah tahu uh, apa namanya personil yang ada di Chile ini cuy ya. Aceh. Ini juga bagus suaranya nih cik Siapa lagi namanya yang saya lupa ini cik <laughs> Jom kau ikut aku jom Eh eh eh, eh, eh. Bukan saya sakit dia Ha? Dia sakit? Uh-uh. Ya. Nak apa? Saya nak jumpa doktor Tak boleh Kenapa pula tak boleh saya nak x-ray kaki saya? kalau aku dah benci tengok muka kau, aku benci kau tahu. Eh, dah kenapa pula? Kenapa hal? Eh, kau yang pergi ride IRZ member, kau ingat aku main member kau pergi lantak lah muka engkau. Kau aku suka. Oh, sabar sayang, sabar sayang, sabar sayang. Ajar. Lah, ah. Eh, kau riak eh. eh. sabar, sabar, sabar. Awak? Ah, ya. Ah, dia, dia nak jumpa doktor boleh? Kenapa tak bagi tahu awal? Eh, dia nak isteri boleh? Oh. Boleh. Oh. Eh, eh, saya cakap tadi kata tak boleh, dia boleh pula. Kau kalau aku dah benci show kau, lirik kau, penyanyi kau semua aku tak minat. Eh, jangan personal, jangan personal. Oh, personal eh? <laughs> Personal pun. Boleh tak dia nak jumpa doktor? Boleh, kenapa tak bagi tahu? Ah, panggillah doktor. Ha. Betul kau nak jumpa doktor aku? Ha. Kau jangan menyesal tau. Boleh. Doktor! Doktor! Ceritanya bidan ya, apa namanya? Susternya ya, ini ya, ada dia. Nah, ini dia. Doktor Aduh, yo. Ha? anak siapa ni? <laughs> Eh, ah, doktor. Batu rasa ni Sini apa hal lah sini. Ada lubang ke belakang. Tak payah cerita. Tak payah cerita ada pro apa semua tak payah cerita. Eh, eh, excuse me. Ini doktor aku. Ha? Ini doktor Syafiq. You pare. Eh, Syafiq. Kai. Shafi. Kai. Shafi. Kai. Oh! Ni yang dengan botang adakah yang kekasihnya memang betul kekasih yang dari Kelantan. Ba bagus lagunya ini. Macam mana kau boleh Tapi datang sini? eh, lagu Thailand atau gimana sih? Ah, ah, eh, eh, Bukan apa ni? Pahit pula kau. <laughs> Syafiq, Syafiq. Ya, makcik. Sayang, sayang. Ya, sayang. Ah. Aduh, spontannya keluar je. Lama kita tak jumpa. Spontannya keluar. Saya masih rindu sama awak. Uh. Awak, awak. Ya. Apa beza awak dengan Etika eh, helikopter? Pergi kedai beli helikopter. Balik rumah, helikopter jatuh. <laughs> kasih pikat lain, jawab pikat lain, kau pergi jawab pantun. Mana kau jumpa doktor kau ni? Eh, hey, doktor ni hari merdeka hari tu tau. Yang bijak yang cukup jari tengah tu. Hey! Eh? Apa? Angel lo jari tengah? Maksudnya? Mana kau jumpa doktor kau ni? Eh, hey, doktor ni hari merdeka hari tu tau. Yang budak yang curuk jari tengah tu. Hey! Bu- apa? Ni maksud apa sih? Gua enggak paham, Jay. Ah, sumpah gua enggak ah, paham. Awak tahu tak? Saya suka dengan dia sebab dia boleh pantun sambil bercerita tahu Awak tak boleh. Eh awak kena ingat eh Dulu kami bercinta Ibarat isi dengan Tulang ha? Kalau ini kayaknya dikonsep eh, sih ya Setidak-tidaknya aku tak rampas kekasih orang ha? Kita ni sebagai laki Buat baik berpada-pada Buat jahat jangan Marah oh, <laughs> ha. Hei oh, lah. Jangan marah lah dia ha, Doktor Jangan layan sangat diorang ni Diorang ni ibarat katak di bawah Katil ha? Katak di bawah Bawah katil Bawah katil Doktor <laughs> Itu jantan ke betina? Jantan. Yang betina? Frau. Oh, selokan ya. Eh. Habis, aku ada urusan dengan dia. Cuba. Eh, kau budak lagi lah. <laughs> Sudah sangat saja. Yo, aduh. Kita kena buang yang keruh. Kok saya ya? senang aja gitu. Eh, aku eh, aku sakit. Eh, awak sakit eh? Saya sakit. Dia sakit. Kena bagi ubat apa? Pinadu istifa. Pinadu istifa? Panadu istighfar ubat dia. Panadu istighfar bunyi Kelantan. Istighfar tu aktifah dia main bedal kita tadi. <laughs> Panadol, panadol. Ah, jangan layan orang ni. Sebab ada pesakit yang nak jumpa doktor. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Eh, kena, hmm? kena boleh, kena boleh. kena ini boleh. persembahan, ini kena boleh. Kena ha? boleh. Doktor ikut saya. Okay. Awak ikut saya. Ha. Ah. Buka lah. Kau kalau aku dah benci pegang kau. Baju je. Lah, lah. Baju je. Baju je. Kita ni ibarat turun tangga naik Naik uh, naik atas tak? Ikut doktor lah. <laughs> doktor. Ini pesakit kita. Ha. Oh. Ha. Ini Datuk Awi. Datuk Awi kenal? Kenal. Yang ni? Dah kenal. Ha? Oh. Tak kenal. Macam spontan aja gitu. Ya? Tak kenal. Lagu Awi tahu. Tahu. Ah cuba nyanyi. Teng teng teng teng. Ya, yeah, dia nyanyi. Apa gaya di dalam hidupku? Berkali kata pada. Tu oh, itu yang mana lagu Dato' Awi? Tak, yang tu lagu Mawi. Kita nak lagu Dato' Awi. Dato' Awi. Da- ah, Dato' Awi kenal? Kenal. Yang ni kenal? Tak kenal. Allah, apa dia dat- kaya dikejar? <laughs> Dia tahu Dato' Awi tapi kalau lihat langsung enggak. Lu calon, calon, calon, calon, Haji. Bagi pantun satu dekat Siti Saleha. Uh, ah, bangun pagi, jumpa anak darah cantik. Asyik. Ha, ah, balik uh, balik rumah, minta izin dengan Man. Masuk uh, Mine. Oh, parok ni, parok. Oh, parok. Mari lagi sini, eh, parok. Asli ni spontan sih. Ya, hmm. pantunnya ya. Aduh. Wow. Gila sih. Keren, keren, ya, keren. Masanya, ya. Superstar Kempau The Week boleh bagi dekat ni. Yo ni sebenarnya. <laughs> Okey, silakan Najib Malik komen anda. Terima kasih. Lu pare apa khabar? Lu pare. <laughs> Yo. <laughs> Ya. Yeah. Dan uh, Cili, anda adalah syukur kepada Allah betul betul betul. Teknik-teknik, taktik-taktik menghiburkan melalui pakaian, Amin. melalui mimik kadang-kadang mulai muzik dan sekarang memilih seseorang yang tepat sehari untuk menutup rancangan pada malam ini. Okey. Kalau kau kena sabar, <laughs> sabar, sabar. Belum lagi, sabar. Belum lagi. <laughs> Yo, kadang teknik-teknik awak ni eh, sangat menyengat, kadang-kadang juga uh, miss the point. Tapi kalau kena puan, awak bertiga ni sangat-sangat berbakat dan sangat-sangat bukan berbakat lagi udah senior sih. Suatu komitmen anda pada komedi Terlalu bang sangat dengan ini ya. Saya hargai. Walaupun saya nak terus uh, memberikan galakan pada anda, hari ini saya dapat memberikan empat star saja pada oh, empat star. Ya, empat star okay. untuk Cili. Okey cuy, itulah tadi persembahan uh, dua persembahan yang kita reaksi kali ini cuy dari persembahan Ubi minggu yang ketujuh dengan persembahan Cili. Eh, persembahan yang kedua gitu ya minggu yang ke-8 cuy yang menurut saya uh, apa ya yang spesial uh, di persembahan Chili itu adalah ya karena kehadiran Yo. Saya di sini tuh kayak melihat Yo itu kayak sebagai peserta gitu ya, bukan bukan sebagai tamu jemputan gitu ya. Kenapa ya? Kenapa Yo dengan Asip kenapa nggak bisa dimasukkan gitu ya? Saya tuh saya berharap banget kalau Yo dengan Asip diganding gitu ya digandeng masuk ke ini cuy Maharaja Lawa Mega gitu ya kalau bukan uh, lawa Superstar gitu ya karena mereka itu punya lawakan yang memang berciri khas gitu ya contoh ya dengan lawakan-lawakan spontannya gitu ya cuman uh, lawakan-lawakan spontannya itu memang harus dikontrol gitu ya harus di sedikit masuk di, diberikan sedikit masukan supaya nggak apa namanya lawakannya itu atau omongannya itu nggak membicarakan hal-hal yang sensitif gitu ya. Jadi menurut saya persembahan dari uh, Chili adanya Yo menurut saya itu memang pas banget sih ya. Dapat banget lawakannya sih menurut saya sih ya. Dan kalau untuk persembahan uh, apa namanya? Ubi di minggu yang ketujuh nggak usah ditanyakan lagi cuy persembahan ubi itu pasti konsisten cuy lawakannya itu uh, nggak nggak kurang nggak terlalu lebih juga gitu ya kayaknya yang yang berlebihan lawakan-lawakan yang bikin ngakak itu kayaknya disimpan untuk final sih menurut saya sih ya. Oke setelah ini kita akan melihat lagi uh, persembahan dari Ubi ya. Ubi minggu yang uh, eh, ke-8 persembahan yang pertama dengan yang kedua karena dua persembahan cuy ya. Jadi setelah video ini saya akan buat cuy ya. Insya Allah saya akan buat gitu ya. Oke terima kasih. Kalau memang korang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja cuy. Dislike aja dan kalau ingin melihat original videonya jangan tengok di sini cuy. Ya jangan tengok di sini karena di sini saya cuma mereaksi je. Kalau ingin tengok, korang bisa tengok langsung di channel Astro Gempa juga ada ya di channel Astro Gempa atau di channel-channel yang lainnya cuy. Di sini saya semata-mata sebagai orang Indonesia yang mereaksi lawakan-lawakan yang ada di Malaysia. Oke saatnya saya pamit. Thank you next, thank you next dan thank you next. Bye. What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could